Tak wygląda na dole trasa Łagiwnicka, a konkretniej trasa tramwajowa, która w tym miejscu ma przystanek tramwajowy. A jak to wygląda na górze? Zapraszam Was na przelot nad kawałkiem, bo prawie całą trasą Łagiewnicką. Zaczynamy!